ocean. Do I feel lucky? Yep. Well, do you, punk? Oh, Selena Mix. Check, check, mic check. One, two, one, two. Oh. よく喋る口向ける1515いい子いい子ぶっ放す異世界 M37 狙うショットちょっと待って Help help hands up 手あげな道あげなよく聞きな3億円よ意しなああそう今すぐスンズームスコープから覗くライフルパワフルスナイパースライサーデッドはライブああ Kimi Shidai Sa Zig Zig Zig Zack Zack Zack サグだか悪だか関係ない Life Ride Alright Zig Zig Zig Zack Zack Zack サグだか悪だか関係ない Life Ride Alright AQ パラノイア頭にくるほどかけるリリックス血液めぐるほどオンアチーバースラップトラック決め手はフローかますボディーブローでキルしてソそこでチルリルセリナ勢いはモンスタージェットコースターラップスタージークジークジークザグザグザグサグだかワルだか関係ないライフライド Alright, zig, zig, zig. Zag, zag, zag. サグだか悪だか関係ない。Life, right, alright. On. 曇り空切り裂き切りする稲妻。落雷高台逃げ込む何を誰にどう言われようと変わる気ない左右確認前後確認 熱く確信窓に差し込む光の午後ここより先へもっともっとあんズイグズ i グズイグザクザクザクサグだか悪だか関係ないライフライドアウライ z イグズイグズイグザクザクザクサグだか悪だか関係ない Life, ride, Alright. Listen to the performance. Oh, very, very, thank you. Oh, and thanks.